Բարև սիրելի ջանիկներս, ես Սավիթա Թոփարլակ, այսօր ցեզի Բոլսո հողոցային կենտրոնները պիտի ներկայացնեմ, կամերային ետևը Բարոն Ժիրայրը եւ Արդակին ցանալալով սիրելի Կարոլին Բարակին հետ, որ ինքը դասարանի ուսուցչի եւ Ֆելիքե Մերամետյան վարժանը, որ սադեղն է արդեն։ Հիմա Ինչպես որ Հնդկաստանի մեջ օրինակի համար գաբիկները կան, Ամերիկայի մեջ ինչպես ասենք, սկյուրները կան, Ֆրանսիայի մեջ նաբրեցա, բայց ոնդեղ ենթան մենթան չի գարջ փողոցներով վրա, հոսալ մերին կադուները կան, շուները կան։ Այս տեսակներն են, նայեք, կանանչի կա, ոնդեղ նարնջակույն արադովը կա, այս տեսակները կան, անանք ավելի ասանք, ինչ կսեն, հադուկ ասանք պանով, տիպով չի գա, այս տեսակները կան, ասում մերին փողոցը, ընգերներն են ասենք։ Եվ ասում ինչպես կա բրինգոր մերին փողոցներում մեջ։ Անշուշտ որ ջաշը չեն գրնար գոր գտնալ, ճուրը չեն գրնար գոր գտնալ, պամանա չեն գրնար գոր ձախողարնել։ Թաղային մարդիկը ասոնց համար ամեն շենքին դագը ճուրեր գծիկե, անոնցադուկ ջաշեր գարնե, ջաշեր գծիկե, ասանք փողոցներով հրապոտը դիկնե։ Եկեք քիչ մը իրենց մեջը մտնանք բդդինք ասենք ամեն կողմ ասենք բզիկ բզիկ բիսկյուներ գլան յակ գադուներու հադուկ անոնց մը գթափեն գոր եւ այն անոնց կովը գբարգին գելան ամարանոց կերտան օթոներուն դա գշուկլա սելով եւ այլն եւ այլն ասենք գաբրինասոն Ասոնց համար խնամք տանով մարդիկ անշուշտ որ հadoop մարդիկա շատ կան, այսինքն հիվանդ ըլլանն է, իրենք անասնապուշ գտանին, ինչ գիտնամ, հadoop ուրիշ բաներով պետք ունենանն է, անոք գհայթայթեն եւ այլն։ Հետո, հա, օրինակի համար, մեկ հատ մերին փողոցի վրա գա անակինը, գնիկը ինքը օթոյն արջևն է դեցորմը, որ գադու բիդեացին եղեր, եղերը օթոն գադուն չէ դեսեր, ինքը բիտ դեսնա ասելով, ասանք տին, պերգան, օրինակի համար օրմը սադեղ վերի բողոդայի մեջ կալենք գոր, գին մը ինձի գեցուս, գսեգոր նայ նայ դեսար մը գսեգոր արևին չի գրնար գոր նայ գսեգոր էսա օքեյ ինչու սի այսինքն աչքը փորփոքեր է դեսար մը գսեգոր հա, այդտանս ես անասնապուշ չեմ միայն ինչ կրնամներ, անոր պետք է հատուկ խնամ տանել եւ այլն գսեգուլ։ Եղավս է հանի դար ինչ կրնամնել յանի ջագադի զուրան անասնապուշ մը գրեգոր պամուչի գրեգոր։ Անանգանց են ասանք չագերդի մեջ զարնված մարդիկ կան անշուշտ ինչպես որ ամեն դեղը, իսկ համացանցի վրա ամեն դեղ գլագոր համացանցի վրա է, ասենք զզվելի վիդեոներ գինան գոր երբեմն, բայց ասոնց համար շատ մեծ բանով, այսինքն չանկով ասոնք թադարանգերտան գոր եւ այլ ասենք բան ժողովրդային ցայնը շատ գբարցանա գոր մանավանդ վերջերս Ատկե վերջը օրինակի համար ամեն թաղը իրեն հadoop կամ գադումը ունի, կամ շունն ունի։ Օրինակի համար մերին փողոցի վրա մեկ հատ փաշա անուն շունը գա։ Փեդուրները, փաները մազեր եւ այլն ամեն բանը թափտված ասանք խեղճ զավալլը փամմն է ամեն մարդ անցած ադենը բարև գսե գոր, բարև գոդա գոր։ Երբեմն ջանցածներու քովեն գքալե գոր շոքանեն շոքեգարքեն էլազադենն գջանչնա գոր, այսինքն եթե թաղին փողոցի վրա գաբրին գորնե։ Կադուքի օրնակ համար ուրիշ մեկ թաղ մնե բոլսոն։ Հոնդեղը մեկ ադմը գադումը գար թոմբիլի անուն։ Անորը հադուկ արցանը դնգած էին ասմարտիկը։ Yəni ասանք ծևերական, yəni արցանը դնգված ասանք աղայի պես նստած ասանք փորիգը արջևը, աստեսագեն, անուշի գեր, բայց անիկը գործընծուցինք, ամեն մարդը շատ ուզված էր Twitter-ին վրային եւ այլն ասված հոգին լուսավորներ եւ այլն եւ այլն։ Ասես ագ, այսինքն մենք հոստեղը ասան կխնամենք, խնապ կդանինք գորգադուներուն եւ շուներուն հանդեպ յանի բանը գվարժիցնե գոր մարտիկը, որովհետև կան մարտիկ, որոնք չեն կրնալ որ թփնալ օրինակի համար փողոցներում մեջը, բայց երթալով գալով ասան կենթաններուն հանդեպ ասանք վարժություն մնա մեջտեղ գբերե գոր քիչ առաջ կնստենք որ օրինակի համար մարտը կբատմե գոր գսե գոր ես չէի կրնալ գսե գոր թփնալ քով ես անցնելնե գբորայի եւ այլն ասանք բաներ գնեի, բայց ոստեղը երթալով կա մարտը սադեղն է, յանի գադուները գտեսնակ գոր արդեն երթալով կալով ըսավ, որ փողոցեն մեկ հատ մգենթան պան գադու արինք ըսավ, դունը հիմա անոր խնապ գդանինք գոր ըսավ, իմ այլև գսեգոր առանց անոր չեմ գրնար ապրիլ սկսեգոր, այդ տեսագեն հադուկ այո, հադուկ գաբերագը շինեն գոր, մանավանդ մանուկներու հանդեպ եւ այլն, իմ մամաներ եւ այլն գլագոր, մի տնար, մի տնար իշտե հիվանդություն կանես, հա իմ չայլոցմաննա բիդսեիմ, օրինակ եմ հոստեղի շուներ եւ այլն ասան, քաղաքաբեդարանը հադուկ բադվասներ եւ այլն գնե գորանանք Եվ այդ զինպես չեն Ցիկերգորյանի խաձեն մազնանանք փամ լան է նորեն այսինքն քաղաքացիներն ան պաշտպանելիք պաներ գարնեն գոր այսինքն հadoop պաներ գնեն գոր անոնց համարա Ասես ագենե մերին բոլիսը ասանք հիմա ցերին երկրին մեջ ցերին քաղաքին մեջ ինչ տեսակ կենթաններ կան գաբիտներ կան սկյուրներ կան գոգորտիլոս մը կա <laughs> ինչ գիտնամ Ինչ էր անոր անոնը ահտապոտին հայրենի ինչ է Բողի բոտ Ինչ։ Բողի մոտ։ Հա, բողլուտ մը գաբրիգոր։ Չաբրի չեմ։ Աշուշ։ Թուքա բատմեցեք, թուքա վիդեոներ գրգեցեք, նայենք ինչեր կան, մերին գադուներեն գադուներու դեսագեն զատ ուրիշ փամ մգամի, կամ իշտե մերեն աս կանանչներեն, պիձավորներեն զատ ուրիշ ինչ տեսակ գադուներ կան եւ այլն։ Բատմեցեք գիտնակ ջանիկներս։ Հadi bay bay, paçikler.